бародарони азиз ба аллоҳ қасам ки аллоҳ маро барои имтиҳон офаридааст на фақат хӯрдан хоб рафтан бо зан бой шудан ё хона харидан мошин рондан охир мо ҳайвон нестем мо як имтиҳони бузург дорем бародарони азиз барои шумо як хабар дорам ҳамагӣ як ҳаёт доред дигар ба ақиб бозгашт нест ҳамагӣ як ҳаёт доред бародарони азиз бас аз умрро беҳуда сарф накунед бедор шавед дар ҳаёттан як кори хайр кунед аз исрофгарон набошед рақами холӣ набошед ба инсоният фоидатон бирасанд